penher ka China yo corona sha Amerika. Kumpulan blai shi bune eh, fi subscribers Baru ki baju so tra pun page ki videos ke channel story tala London ladang crunch Pangu corona virus Baru ki lah Ya yatat ban snap bat om dei tang Mepi Henry Watt manga wala ka taru tong ni ya hang ni tok kumnu corona utrei hari Amerika mta katkum ke NBC News laong bo coronavirus Amerika man ka sngi ukiyo sa upulay hajar nriungot kibayopang san hajar lais pa arngot kibadan ICU siyajar saus pa san po prangot kikulong kena hakatayo baladap saup saup kila yap, kata kadai laya jar kendai spa nyongut. Ngisung tu baka jingtri jong coronavirus minta hari Amerika kalalong ke basyir kaiba. Ki state sa Amerika ki bala syak tak bahu coronavirus ki day. Ka Delaware kabade ka state basyong u president jong kari Amerika u Joe Biden ke New York New Jersey Massachusetts Connecticut North Carolina, Georgia, Texas, Missouri, but nerasaka. Kacing ki ujung coronavirus sa kini ki states ki longkum ni. Ha Delaware, arpo prapo in San Person, North Carolina, South Pole point South persen. Connecticut, Arpon Rio point New Person, New Jersey, Katsan point Arpon Person, Massachusetts. Arpo pra pon kendai pesen. Georgia. Laipu kendai pon san pesen. Texas. Arpo pon san pesen. Lalau coronavirus stat kum ni man kesengi haru Amerika. Satangkan nu ke Amerika kansa lockdown. Kat kum ke cingkeran. Jangu Director General. Jangka WHO. Utedras. Utedras. wong jong lapalat alpusan teligri One of the Omicron subvariants originally detected in October 2022 is XBB.1.5, a recombinant of two BA2 sublineages.